ゆきですブルボンもちショコラクリーミーモンブラン味もっちりとろけるミルク風味のソース入りブルボンもちショコラクリーミーモンブラン味を買ってきました 見ていっちゃいましょうモンブラン風味のチョコレートとクリーミーなミルク風味のソースをもっちり柔らかなお餅で優しく包み込みましたとあります 優しく包んじゃいましたかそれでは、いただいちゃいます。行きましょう 袋が2つ入っていますね、まあ、これ1個しまって おおこれが餅ショコラですかおなんか弾力がありますねそれではいただいちゃいます まずですね、このお餅の弾力があって、この柔らかい食感ですよ。お餅のこの柔らかい感じがいいですね。 とこの栗の味がね結構効いてますよ、うんうん、あこのこの柔らかくて 適度な弾適度な弾力があるこの餅の柔らかさとあとその次にねあの、うん、栗の香りがね結構きますよ、うん、であとはほらこのほのかにこうショコラのチョコレートの感じそしてちょっとなんか なんだろうなこの中でとろってソースがとろける感じがしますねああでもこれはなかなかいいですよちょっと待ってくださいねあそっか中でとろけるソースはこれですねミルク風味のソースが入ってるんですね うん、うんうん、なかなかもちもちしてますね、うんだからこの 柔らかくてこの最初の餅の柔らかさと適度な弾力ですねそしてその次にモンブランの栗の味が効いてでショコラの香りそして最後にこのミルク風味のソースの味わいですよいやこれはなかなかでも いいですねうんこのこのなんだろうなこのちょっともちっとした食べ応えとこのまたその中のほらとろけるソースがいい感じですねやっぱりねうんいやこれはなかなかいいですね 以上ブルボンもちショコラクリーミーモンブラン味でした。